Boa tarde, meus amigos. O... Eu tenho a honra de receber aqui no Ministério de Relações Exteriores o meu colega, o chanceler chileno, Roberto Ampuero. Eu queria ressaltar, em primeiro lugar, o quanto nos desvanece o fato de que o chanceler Ampuero tenha escolhido o Brasil para a sua primeira viagem internacional, a primeira visita internacional bilateral. Isto é emblemático da excelente qualidade das relações entre os nossos dois países. E uma visita que prepara a próxima visita do presidente Pinheira, que virá a Brasília no dia 27 de abril, onde será recebido pelo presidente Temer. As nossas relações Brasil e Chile são relações mais do que seculares, relações de proximidade. Chile foi uma terra de abrigo para nós brasileiros durante a ditadura. Chile é o nosso o segundo sócio comercial do Brasil na América do Sul. Temos um, uma corrente de comércio muito importante. No ano passado foi cerca de 8 bilhões e 500 milhões de dólares com um aumento significativo de 22% em relação ao ano anterior. E com a retomada da economia brasileira, este, este comércio vai é, seguramente expandir ainda mais. Nós temos o Chile é um grande investidor, as empresas chilenas, grandes investidoras aqui no Brasil. Temos um estoque que ultrapassa 30 bilhões de dólares e temos também investimentos brasileiros no Chile, mais modestos, mas de qualquer maneira são 4 bilhões de dólares. Nós tratamos de algumas questões que serão objeto já de, de deliberações quando o presidente Pinheira vier ao Brasil. Um acordo sobre <clears throat> investimentos e serviços financeiros, um acordo de compras públicas e, dependendo do aval que seguramente obteremos na CAMEX na próxima semana, nós vamos caminhar para um novo padrão de acordo econômico entre os dois países, um acordo comercial que incorpora elementos muito mais avançados do que a simples questão tarifária, uma vez que já temos é, comércio liberalizado do ponto de vista tarifário entre os nossos países. É, aliança, o trabalho conjunto com o Chile é fundamental para nós para impulsionar um objetivo estratégico do nosso governo, que é a aproximação e a parceria entre Mercosul e Aliança para o Pacífico. O Chile tem sido, entre os países da Aliança para o Pacífico, o mais receptivo às iniciativas que foram acordadas entre os nossos países para estabelecermos um roteiro de aproximação entre os dois blocos. É, nós temos também um projeto de infraestrutura que é, que é o corredor bioceânico que vai ligar é, Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, a portos do norte do Chile. É um projeto é, ambicioso e que, da, que é perfeitamente viável, já está é, em andamento e é um projeto emblemático também da integração física do nosso continente. É, nós temos com o Chile uma cooperação que vai além da cooperação econômica, cooperação em matéria de defesa. É, somos muitíssimo gratos ao apoio que o Chile nos deu logo em seguida ao acidente na Antártida. Temos acordos na área cultural, cinematográfica, estudantil. Estamos trabalhando para superar uma dificuldade em matéria previdenciária. É, e, além de tudo, tive a ocasião de conversar com o ministro a respeito de questões da área internacional, especialmente a nossa relação com a Venezuela, a nossa preocupação, não apenas com o problema dos refugiados, que são em grande número no Chile e aqui no Brasil também, preocupação em acolhê-los de forma digna e ordenada, mas mais além do tema dos refugiados, o nosso apoio ao restabelecimento da democracia na Venezuela, que haverá de ser uma conquista do próprio povo venezuelano a partir de um roteiro traçado por eles, mas que já tem como norte a reconstrução da economia e o restabelecimento das instituições democráticas que foram profundamente vulneradas pelo regime atual. De modo, meu caro colega, eu quero reafirmar o, a minha alegria em recebê-lo, agradecer os dois livros que você me brindou, porque Roberto Ampuero é também um escritor de muito prestígio na literatura chilena e latino-americana e e que tem, como é natural, um interesse muito acentuado sobre as questões, uma relação cultural entre o Brasil e o Chile, que são formas eh, que é um terreno seguro, sólido e duradouro para alicerçar as nossas relações políticas e econômicas, que são sim muito positivas e continuarão sendo cada vez mais. Mais uma vez, muito obrigado pela sua visita. Muito obrigado, Canciller. Em, muy buenos días. Quisiera expresar lo siguiente. Esta ha sido una reunión muy productiva, eh, donde ha habido mucha coincidencia en todos los aspectos que hemos visto. Ha sido un placer reunirme una vez más con el canciller Aloysio Núñez. Para nosotros, eh, Brasil es un socio estratégico y el hecho de que mi primera visita de tipo bilateral como canciller de Chile tenga lugar acá en Brasilia es una señal muy concreta y muy precisa de las intenciones y los objetivos del gobierno del presidente Sebastián Piñera de estrechar las relaciones con Brasil. Chile, en este sentido, quiere también manifestar que quiere una, una relación mucho más estrecha con la región, con nuestro vecindario. A partir de aquí, nosotros los chilenos eh, miramos el mundo a partir de esta identidad de esta pertenencia al continente, miramos y salimos al mundo eh, y dentro de esto, de este vínculo con nuestra América Latina, nosotros priorizamos esta relación con Brasil. Quiero decir también que hemos conversado de los temas que irán a definir eh, ambos presidentes que se reúnen la próxima semana. El presidente Temer y el presidente Piñera van a a lograr tener eh, para el momento de su encuentro una agenda llena de puntos muy concretos que van a ir en beneficio de ambos países y de ambos pueblos. Para nuestro gobierno es muy importante y también lo siento de igual forma por parte del gobierno de Brasil, eh, la idea de que la política exterior debe ser conmensurable y debe tener efectos sobre la vida de las personas. Las personas deben saber que la política exterior incide en sus vidas y puede incidir para bien, generando mejores condiciones de vida, generando trabajo, generando inversiones, generando, en fin, un mejor país. Quiero decir también que Brasil es muy importante para nosotros por las relaciones eh, comerciales que tenemos, pero no solamente por ellas. Tenemos también una afinidad natural, tenemos un fuerte intercambio de tipo cultural. Eh, Brasil es y me gustaría también subrayar esto, es el principal destino de las inversiones eh, chilenas en el extranjero. Este, en, Brasil las inversiones chilenas ascienden a los 32 mil millones de dólares y nosotros creemos que hay todavía un gran espacio para seguir impulsando estas relaciones, para seguir ampliándolas, para seguir encontrando oportunidades. Em, también con el, eh, el, canciller Núñez estuvimos viendo eh, cuán importante es el, hecho de que la integración se haga realidad, por ejemplo, también a través de lo que es este corredor bioceánico entre Puerto Mortiño y puertos del norte de Chile. La, integración debe tener carne, debe tener vida, debe tener también infraestructura y esto va a posibilitar ¿verdad? la salida hacia el Pacífico o hacia el Atlántico de carga, pero también, desde luego, el desplazamiento de personas. Eh, también nosotros como país subrayamos nuestro apoyo a Brasil en su postulación a la OCDE, cuenta con todo el respaldo eh, chileno. También expresamos eh, nuestro interés en que Brasil siga jugando un papel líder en este acercamiento, entre lo que es la Alianza del Pacífico y Mercosur. En este sentido vamos a seguir trabajando. Eh, Brasil tiene una gran voz, un gran peso, una gran influencia en este proceso y entonces nos alegra mucho poder encontrarnos, acercar e integrar en forma efectiva América Latina. Y otro elemento que abordamos con el canciller Aloysio Núñez fue el tema de lo que es la colaboración entre ministros de Defensa y Ministro de Relaciones Exteriores, dos más dos, porque eso nos permite eh, tener una visión de conjunto, subrayar nuestra, eh, nuestra alianza estratégica y también ver temas que tienen que ver, entre otras cosas, con ciberseguridad, intercambio de información y también lo que es el análisis eh, político internacional. Y otro elemento que vimos fue el caso de Venezuela y nosotros con el canciller lunes pensamos que las experiencias de transición democrática, tanto de Brasil como de Chile, son un aporte muy importante, o pueden serlo, para lo que está sucediendo en Venezuela. Quisiera terminar mis palabras diciendo que eh, quienes van a poner acá la corona a todo este trabajo que hemos realizado nosotros inicialmente. Van a ser los dos presidentes, el presidente Timer y el presidente Piñera, cuando firmen la declaración conjunta en términos de lo que habrán logrado la próxima semana en sus conversaciones. Muchas gracias. Gracias.